Ay, yo no sé de partidas, ni tengo puntería. Yo te tengo en la mira, pero las balas matinan y no sé cómo hacer para matarte a ti y a tu equipo. Siempre me llegan los cuatro, Tú, tú, nadie como tú, tú hay un sustituto para ese estilo tuyo que a mí ya me tiene el cuco En un rato te compro, voy y te coloco Yeah, en mi casillero Te quiero en mi casillero En mi casillero En mi casillero Yeah, yeah, yeah, yeah Voy jugando un bocho con el Que yo me curo solo contigo. Ponga fogata el 16 pa' curarnos del frío y vente para lado mío, que de repente yo ya no atino ti hacer para no quererte? Las ganas que te tengo ¿Cómo hacer para no tenerte? Yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese pues estilo tuyo que a mí ya me tiene cupo